Ich halte es für sehr wichtig, dass es die Wirtschaftspolitische Akademie äh, an der Wirtschaftsuniversität gibt. Äh, die Wirtschaftspolitische Akademie hat es sicher zur Aufgabe gemacht, äh, unterschiedliche politische, gesellschaftspolitische Positionen zur Diskussion zu stellen, durchaus auch kontroversiell. Ich glaube, das ist deswegen so wichtig, weil die Studierenden ja ein komplettes Bild von der Welt bekommen sollten und nicht nur einen Ausschnitt vermittelt bekommen sollen. Und dazu leistet die Akademie einen ganz wesentlichen Beitrag.